да пишти хандаҳом ба ҷо кадом азор тағама шав то саҳар бедор саҳари чашмоварамай кӯдаки синфи ҳашта пишти мактаб интизорай арӯси синфи нӯша дастишон обадорай берунай мактаб тамошо мобоғи рӯдакӣ ҳозида куҷо боша гилои ба ҳаваз чиндагӣ масхара мекадам синфо марӯсай хидат калонай кӯдак интизор мешидак да дар санги калона озаминуда қатию мешикас хмоша агар амӯче мегуфт медодад ҷонша ба гузашти вақт фикроша одам медодад тағйир кӯдак тез калон мешидад шуш додан ахир баъд ман фаҳмидам аму чача шумо бишӯр дора ман девона шидам гуфтанд ягамо шӯ дора ишқи мактабии ман шуд ғайри дари хонайто биё ки хича мекиша маҷнуни девонайто шояд ту тоқат кунӣ неки сабри малабрас чид ба касе одат кардум баъди чанд сол яке нечид айболои душамека пари доши қаҷосе шид соати ёздаи шав ишқи мо канец шид зарбаи сахти санги дарё ақл ма берун кад ошиқ шиду миёшиқӣ мара беобуру кад агардартонамеканам беода назанедара дагарданумовезон кадела қаби ғамзадара бошед абуридани рага наханде ба ҳоли ошиқ ки ҷизи бумерага ишқ да гардани мо бандидоро везонди мактаби панҷову ду мара ба ин рӯз расонди алами дилам зиёд буд ирепа нависондум ки тақдир ба ишқи мактабим нарасондум